Minä olen Jarmo Luostarinen ja opiskelen ohjelmistotekniikkaa. Kaksi vuotta on takana nyt ja kolmas lähtee syksyllä käyntiin. Vedän iotiture tiimiä ja Iot City 2.0-projektia. Tosi mukava, että paikka on ollut oppia uutta ja opiskella työntekoa. Tevimalappi on ollut ihan kiva paikka. Jos olisi pakko olla toisessa tiimissä päivä, niin menisin Overflowlla. Siellä on semmoinen haasteellinen tehtäväanto ja mielenkiintoista tekemistä näyttäisi olevan. Sinne menisin päiväksi. tulevaisuudessa haluan työllistyä tiimin vetopuolelle tai projektin vetopuolelle. Siellä on minun omat vahvuuteni. Sinne, sinne pyrin. Vimmalapista on jäänyt käteen paljon tiimityöskentelytaitoja ja projektin hallintaan liittyviä taitoja. Paljon juuri näitä mitä olen hakenutkin. Vimmalat on todella hyvä paikka saada jonkunlainen kosketus siihen, mitä työelämä tulee olemaan. Hyvä paikka aloittaa ja saa vähän eväitä Suosittelen lämpimästi.